мээрим рейтинг тууралуу эмнелерди билесиң рейтинг англис тилинен баа деп которулат экен кайсы бир адамдын уюмдун топтун белгилүү убактагы алардын ишмердүүлүгүн саясатына баалоонун жекече сандык көрсөткүчү жакшы а бирок дүйнөлүк рейтинг боюнча кайсыл университет биринчи орунда турду болот экен э биринчи орунда бул оксфорд университети турат ал түштүк чыгыш англияда жайгашкан эң абройлуу университеттердин бири а мен биринчиде деген гарвард деп ойлоп атпаймынбы гарвард университети үчүнчү орунда турат а экинчидечи экинчи орунда дүйнөлүк квес рейтинг боюнча калифорния технология институту турат рейтинг рейтинг деп токтосоң сен кандай рейтинг дейсиң квес рейтинг бирок мээрим дал ушул рейтингдегилерди кантип аныктайт болот экен э дал ушул квес рейтинг тууралуу кийинки көрсөтүүдө улуттук жана эл аралык рейтингдер бөлүм башчысы максат агай кененирээк айтып берсин бул э, дүйнөлүк рейтинг чыгаруучу дүйнөлүк университеттердин рейтингин чыгаруучу агенттик болуп эсептелет бул дүйнөдөгү эң чоң авторитеттүү деген үч агенттиктин бири э, бири бул ушул qs штаб квартирасы лондондо жайгашкан авареи э, саймонs дегендин э, аббревиатурасы болуп айтылат qs деп экинчиси бул arvo э, деген дагы бар же болбосо шанхайский рейтинг деп коет бул ошо аты айтып тургандай э, штаб квартирасы шанхайда жайгашкан кытай эл республикасында үчүнчүсү бул times higher education деген бул ушу дүйнөдөгү университеттердин мыкты университеттердин рейтингин чыгаруучу үч эң авторитеттүү рейтингтік агенттіктер ош мемлекеттік университеті біз мына э, жақын арадан бері ушул qs рейтингине кирүүгө аракеттерди кылып жатабыз qs рейтингинин ичинде э, региондорго бөлүнгөн мисалы ала турган болсок европа батыш европа мамлекеттери үчүн өзүнчө регионалдык рейтинг э, азия мамлекеттери үчүн өзүнчө регионалдық рейтинг африка университеттери үчүн Э, латын америка түндүк америка болупчу ушул региондорго жараша биз былтыр э, бир деген регион бар эле emerging europe and central asia деп коет бул чыгыш европа жана борбордук азия мамлекеттеринин университеттери катышкан регионалдык рейтинг эле быйылтадан тартып э, биз башка рейтингке кирип калдык азия регионунда азия регионунун ошо борбордук азия рейтингине қатыша баштадық э, азия регионунда төрт э, регионалдык рейтинг бар бул ошол э, чыгыш азия түштүк чыгыш азия жана борбордук азия анан ошондой эле бул түштүк азия Э, биз ошо рейтингтин борбордук азия рейтингинде катышабыз бул жерде өзү айтып турган ошо борбордук азия мамлекеттери э, казакстан кыргызстан өзбекстан тажикстан түркменистан республикаларынын университеттери катышат бул qs э, рейтингинин өзүнүн индикаторлору бар алар дагы бөлүнөт регионалдык рейтингке бир аз башкача индикаторлор ал эми регионалдык рейтингке бир аз башкача биз эми регионалдык э, рейтингден сүйлөй турган болсок бул жерде э, рейтингди чыгаруучу индикаторлорду төрткө бөлүп койсок болот бул репутациялык индикаторлор болот бирөөсү экинчиси бул илимий метрикалык индикаторлор үчүнчүсү билимдин э, сапатын көрсөтүүчү индикаторлор анан төртүнчүсү бул университеттин интернационалдашуусу боюнчагы индикаторлор ар бирине толугураак токтоло турган болсок э, репутациялык индикаторлор бул академиялык репутация бул ошол академиялык чөйрөдөгү э, мугалимдердин арасындагы ошмунун бедели ошолордун сурамжылоосу алардын ошму жөнүндө болгон пикирин аныктаганын э, критерий болуп эсептелинет экинчиси ошого окшогон эле бул жумуш берүүчүлөрдүн арасындагы бедели университеттин бедели бул ошондой эле сурамжылоо мисалы э, жумуш берүүчүлөрдүн ошму жөнүндөгү пикирин аныктаган э, сурамжылоо болуп эсептелет да э, илимий метрикалык индикаторлорду алсак бул жерде үчөө бар бул университеттин макалаларынын саны анан ошол эле макалаларга болгон шилтеме цитирование деп коет ошолордун саны анан азыр дагы э, азия рейтингинде жаңы э, киргизилген индикатор бул эл аралык илимий коллаборация башка чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары менен бирге аткарылып жаткан илимий изилдөөлөр кандай иштер аткарылып жатат мындайча айтканда ош мамлекеттик университетинин дүйнөнүн башка жерлериндеги мындайча айтканда катышуусу да канчалык деңгээлде кайсыл өлкөдө ошму бар мындайча айтканда биз мисалы чехиянынбы же болбосо батыш европанынбы же болбосо чыгыш өлкөлөрүнүн университеттери менен бирге кандай илимий изилдөөлөрдү алып баратабыз дегендин белгиси илимий метрика деген бұл университетте атқарылып жатқан илим илимдин көрсөткүчү канчалык деңгээлде мисалы мақалалар шығып жатат ал мақалалардың сапаты саны макаланын сапатын кантип көрсөтөт макаланын сапаты бул ошол макалага болгон шилтемелер жана өзүнө өзі шилтемеден сырткары чет өлкөлөрдөн башка жактардан ошол биздин университеттин мугалимдери жазган макалага канча шилтеме келди буну э, база катары бул скопус деген элсевер компаниясынын э, ошол скопус деп э, базасы бар ошол жерден алынат маалыматтын баардыгы статистикалык маалыматтын баардыгы ошол жактан алынат qs ошол скопус менен биргеликте иш алып барган үчүн ошол скопустан алынган маалымат болуп эсептелинет Э, Білімдің сапатына кайрылсак бұл жерде э, мугалимдердин студенттердің санына болгон катышы э, Бұл жерде канчалык аз окуучу бир мугалимге туш болсо ошончолук билимдин сапаты жогору дегенде, да ар бир студентке ар бир окуучуга значит тиешелүү керектүү деңгээлде көңүл бурулат деген анан экинчиси бул илимий даражалуу мугалимдердин саны ошол жалпы мугалимдердин санынан канчасы илимий даражасы бар жана кандидат наук доктор наук деген кис рейтингке чыгуу үчүн кандай талаптарды аткаруу керек эмнелерди жасоо керек алдыдагы көрсөтүүлөрдөн көрө аласыздар